Dobrze wiem, kto jest kim tak. Wiem, wiem, wiem Dobrze wiem Wiem, kto jest kim Wiem to Sprawdź to, sprawdź to Muszę ci powiedzieć, w życiu się już nauczyłem Że ci najbardziej zasadowi wbrew pozorom to debile Wiem dobrze, wiem też to nie szczery wobec mnie Wiem to jak to inny kurwo, zdziwiłby się Każdą aluzję w moją stronę wychwytuję Jak cwany list przeczuwam, intrygi kto co knuje I wiem dobrze co was boli, a mi koło chuja lata Czy widzisz we mnie wroga, czy widzisz we mnie brata Dla mnie to żadna strata, mam ubolewać no za kim Przy mnie są chłopaki, wspólna pasja studio bitryn I reszta dobrych świrów, mam iść do kogo po pomoc Cokolwiek bym potrzebował, na pewno nie zginę to a teraz do tych, co chcą mówić mi jak żyć ma Widzisz mnie z browarem i mi wmawiasz, że się stacza A jak z rańca zapierdalam biegać, to już tego nie widzicie Bo widzicie to, co chcecie, a z rana kaca leczycie <laughs> Właśnie tak, kurwa Właśnie tak, widzicie to co chcecie i to co chcecie widzieć Tylko ja swoje życie ogarniam Na tyle dobrze, że to ja polewę z ciebie ma Na buraków takich jak ty to ja cioto sram Ty ciągle w tym samym pawie ja na trening zapierdalam Wiesz o mnie gówno tak jak gówno wiesz o rapie Jeszcze raz będziesz mnie uczył, to na pysk wyłapiesz I może wtedy się skapniesz, to tu kurwa się stacza Masz przed sobą zawodowca i starego wyjadacza Ludzie to świry, świrują pawiana A tak naprawdę bida, aż piszczy po kolana Widzę to idąc ulicą i przechodzę obojętnie Co oni mają w głowach, to kurwa niepojęte Przepaleni skrętem, zakażeni zawiścią Nie znajdą nic na ciebie, to i tak coś wymyślą Wypełnieni nienawiścią, wszystko im się nie podoba Na solo cienkie bolki w grupie będą pajacować Ziomuś, weź zobacz ile czasu straciliśmy Nikt z nas nie był nigdy święty, chociaż swoje robiliśmy Od melanżu nie stroiliśmy, często melanż nas pochłaniał Przydłużki, afterki, jointy i dawanie w kanał Ziomuś, jestem szczery, taka branża i osiedle Zapijanie problemów, nie jednemu tak czas biegnie Choć dobrze wiem, że sam trzymam rękę na pulsie Co za dużo, to niezdrowo, piluj się, bo bywa różnie ja dobrze wiem i ty też dobrze wiesz Lecz oni mają problem i nie wiedzą gdzie jest sens Zagubili się w życiu, zatracili nadzieję Połowa z nich już nie wie tak naprawdę co się dzieje Mają życie beznadziejne, choć wydaje im się piękne Twoje niepowodzenia uszczęśliwiają ich gębę Ja dobrze wiem i ty też musisz to wiedzieć Że twoja porażka jest dla nich jak deser po obiedzie ja dobrze wiem I ty też dobrze wiesz Lecz oni mają problem i nie wiedzą gdzie jest sens Zagubili się w życiu, zatracili nadzieję Połowa z nich już nie wie tak naprawdę co się dzieje Mają życie beznadziejne, choć wydaje im się piękne Twoje niepowodzenia uszczęśliwiają ich gębę Ja dobrze wiem i ty też musisz to wiedzieć Że twoja porażka jest dla nich jak deser po obiedzie